¿Qué tienen en común la programación y el urbanismo? ¿En qué se parece el diseño urbano al diseño de código? ¿Podría una ciudad o un videojuego replicar conductas racistas, machistas u homófobas? ¿Qué es The Fan Theory o la teoría de la diversión? ¿Es el playmaking un nuevo tipo de juego? ¿O una nueva forma de hacer urbanismo? ¿O qué tienen en común Jane Jacobs y Cassie O'Neill. En la actualidad estamos asistiendo a un fenómeno mundial. El 40% de la población, 3.000 millones de personas, juega a videojuegos a diario y el 55,7% vive en ciudades. Con estos vídeos quiero guiarte por un pequeño viaje para entender que el playmaking puede sacar lo mejor de las ciudades y lo mejor de los videojuegos. Bienvenidas.